Né? É assim é. Vamos ver agora, vamos presenciar uma lagarta em ação. Pobre solitária. Ela já picou cinco pessoas e matou todas elas. Aquele seu pote de vidro. Cala a boca. Quem tem coragem de botar a mão nela? Eu não, é tudo, viadinho. Não faça isso. <laughs>